muyinja linga yeka ninja di buffalo kati nze ndi musajja mugezi lwaki tomukoma kumugambe wa bamutwala eh. yabadde agenda mu america kumujjanjaba hmm. naye nze biri mu america mbimanje bajja mukwata ayongere okubonoona ayikonte hmm. ndiimu hiya nemmwe efamiry yaffe mugimanyi ah. Ah. nti nze bepanze ku bakyala bange bakoze batya bampadde obutwe emirundi etaano banumbye okunzita singa sadduka dda singa wadduka eh, kati webamukuba nebamuleka webya ekyabafumula bakimanyi ah. oyina emundu notakuba sasi nokuba mimwa kyegenda obakola bakimanyi waliwo alisigaza omwana munju aya eh? nemumulaba twambadde amasuuti mutuyita bantu ngamu hmm. amuteringaeyo kakati yisu hmm. tetumala budde ekikulu eh, ekiri muggwanga kiribw naye mbagala nnyo hmm. pulogulamu yamwe yamaanyi nnyo ati wiiki eno mwe mwasinze okubeerako n'abantu abangi era nebanaffe abaali balwanyisa program bazivaako mm. naye kakati gwe kyova olaba mm. nti nze nababuuliranga ebintu nga bawakana ate nga baagala kunsiriza mm. nabagala nawandika akatabo emyaka 15 egiise tiembaking onoserefu distraction mission mm. nti omuntu akola ekintu nga tamanyi nti kimutta nga ye alowooza yafunamu mm. katubbe sente zamasanyalaze ate akalumu nakajjawa mm. katubbe sente za up ate akalumu nakajjawa mm. katubbe sente zabagundi tubbe tutte abantu tundeoganize temusobola nakwandika katabako nembaga nti mutunuli abanywi bawalagi walagi banubbi bebamuleeta nga bamujja mu muwogo naye nga bakuba emundu okwekutula <laughs> kati abazungu ne batya nti bantu kyabagumu bwe bati mm. ne baleeta bapasologist okuva ebungereza bagenda okebera emirambo gyabanubbi nga girina kyegiwunya kwekumutuumawo jiini mwe mwava walaki eh. walaji kati abazungu <laughs> ne batya nnyo walaji mulikumulenda mm. abiri mwesatu ne baleeta enguli acti ah. nebabera waragi omuteeka abaserikale nga banywa waragi abaali mukutte mumwalabakoko mm. karabiya mm. karabiya kyali kicupa kinene nga kyandabirwamu ngegirasi mm. bayiya waragi bamukolera kugundi emandula ebiki waliwo ogwamatooke waliwo ogwakaluddo era gwe kyova olaba tibawera waragi obuveera bwa waragi ebikajjo bigwa ebbeeyi mwemwali temukitegeera nambozi naavayo babagula buguzi era akasiba nti atamidde akoze eki bawere obuvera the given money mm-hmm. yes bawere obuvera bwawalagi why kale oddagula sente nyingi you get more money from walagi than selling to the sugar makers nebawera walagi kati bagenda gavana yagenda mu lukiiko lwa buganda nebagaa nti bannange mutuyambe ku walagi mukibuka mm. lwa buganda omubaka nambuuza walagi akolaki kyanti walagi ayokya ekibumba ndekati otubuulirake afudde nekibumba ekiramu bamuwaki tetewali <laughs> fuluma kale fuluma olukiiko bagoba gavana mu lukiiko kakati the walagi drinkers <laughs> mm. believed wrongly believed that they were protecting the governor mm. that it was in the interest of the governor no they were burning their livers abantu abasinga obungi tebategeera nti they have embarked on a self destruction mission kakati luli nabanyonyola nembagamba mm. nalekayo ebika bya gavumenti bibiri mm. tulina kyetuyita junta nabagamba government of national unity a coalition government a broad based government the other two coalition and a, eh, a government of national unity ebaira negotiated nemugabana ebifo mm. broad base museveni akuletanga muntu agoba pusinga bwayagala mm. asomala okwera enyumba nga ofuluma mm. tewabaawo ndagaano mm. kakati junta waliwo kyetuyita junta, junta. mbulira nnyo abantu nga bakyogera eh, junta is a combination of the army and civilians eh. tibabwe batugamba gavumenti kati ngeye sudan bayinza okukola gavumenti ekatira awamu ngaeyokero nga zino ezibaddewo emilitary government kati ngaaba omuchad lekanifomu ejunta a government shared by the army and civilians is called a junta military government yomugimanyi tyamajegajanigajako gavumenti kati obuzibu obuli mu uganda temunnabutegeera and the people don't explain era nze nsaba pulezidenti atuyambe ensonga za amerika ne uganda azeekwatiremu azirekere ba diplomats n'abakooba talina kyamanyi ogwanga talina kyamanyi bali omunsi talina kyamanyi baali kakkanyeeko ne babirekera fe abatabuuka mm. bw'oba tewasoma international relations International relations is the interaction of states and non-state actors in the international arena. We study how states relate to each other. Amawanga is setting a national park. National park is temuli order. Hmm. Kakati ENC, olokuba buli nse yagala okulya ginne wayo. Imagine amawanga gakutwele tuleze gaina oyiro. what if the chinese come here using their numbers and capture oil fields that's how when you come with un continental bodies like european union uh, regional bodies like the community ecowas and uh, sadaka to harmonize o oh, apatitn yamawanga ukuli yamalala tubisoma diplomacy i'm not a diplomat but i did diplomacy mm. kakati today temutegeera tulina ebigambo bibiri ebifanagana nga tebifanagana tulina kyetuyita travel warning travel warning because americans europeans have life assurance tetukiyita life insurance tuyita life assurance because youll die you are sure youll die kakati abazungu bali olwokuba balina life assurance tekiba kimutuuseeko bababuulira nti eyo ensi kati temugendayo okujjako nga bwofiirayo kuba gusinze mufu ekibayita trave warning they, they warn their citizens not to visit countries that are high risk this deals with their nationals netuba nekituyita trave ban eyammwe gye babataddeko it deals with the foreigners not to enter their countries kakati eno foreign ban gyebabataddeko temugitegeera mm. nze ndi musajja mugezi nagaana obw advisor naye nga ntuufu gyeri batadebagamba nti nze president yanteerawo avenue funeeko akasiimo kange era siina situlanga mu ofiisi yaabwe siina entitlement yonna given to an advisor an advisor ayina fere health bagenda simebabwa million meka ku mikolo i have never claimed this kati bani eno mujiraba gye babataddeko eva ku district police commander eh. netuuka ku bahedi ba security aba bonna ne bambega neyingira mu secretariat teri member atula ku secretariat yenalemu agenda kutambula neyanguwa mangu netuuka ku babaka ba parliament abenalemu teri ajja kutambula ojigulidde bani eyo e, ojigulidde amaanyi gayo mm. eh? yavira ddala ku district police commande kwetandikirakwetandikira e, any ah. person who makes a decision in a country is affected a government a government decision maker is affected si yakuzanya mhm. eyo si yonna abakuba fulumu kibuga eyo si yogwanga mm -hmm. eyo si yabali mu nsi eyakwata akanyama ku nebanda naye nze mbewunya babali nti oyisiza meeting nti njogera ne bali mu nsi me how eyakwata akanyama ka nebanda nafuma gavumenti nti yemuse kyobala situula mu meeting zaabwe me i don't they are not my revu kakati ogitegedde ebbaani yo kyeka mm. kakati bwe bamala okukugaana okugendayo tojja kugendayo how does the ban affect you olwokuba ojja bawaabira nti ninayo abaana bange muŋanya okugendayo abaana bakomawo they are children must come back and they are being registered and you will have an oxidus of deportations within six months or three bw'oba totambula abaana bo babakomyawo oleme genda bawabira nti baŋanya okulaba ki abaana bange two when you are facing a travel ban you cannot transact business kampuni zonna zebalina nfu kati ziri ku holot okitegedde otegedde mm-hmm. tosuubulirayo gye bakugobye abaana bo balina okukomawo neyafuna citizenship bamukomyawo ate batya eh. nate nafuna obutuuze nemumpaewabufunirawa eh. oli muzaalirano wa amerika eh. akawunti balizifirizinga kati gomanyi lwaki bakuteku bapolisi ah. ekibuga manchester kisingamu bagaga bapolisi ababa mupolisi ekyo ekibuga kibayita manchester many houses are owned by police officers abawano abawano eh? banna sente bazijjawa ulira eh? ulira abaganda bagamba mm. nti batena namwandu kunyirira nti anti yali amutulukunya yafa waliwo omusajja yali alabye ku mukazi we namwandwanyirira kakati gwe nogamba owaye nobuuza nti babijewa nga sente za covid bazibba nobuuza nti babijewa kankubuulire mupoliisi sako ya poliisi waliwo mupoliisi afunayadde ekikumi babasalaku busazi ziraga wa manchester ate tiryazinyonyola no sako ya wazalendo nga baginyonyola lwaki ya poliisi tebaginyonyola most of the buildings owned by ugandans in manchester are owned by senior police officers of Uganda. Kakati, togenda kutransactinga business mu America. Neyenze, kakati hachi uchitekeza hachi. What does it mean? And not America alone. In Britain, Canada, na mwanga akabaito ulote. Na wangamba, to President Biden, ya kubila kabaka wa Dubai ya simu. namuga tebayo muna uganda akyusa ownership kati enyumba zo basulira mu bwerere ate mu america oba mu europe tolimba nti enyumba ya mukunja n'omubbira mu ngeri zawano mm. omuzanjira kwayegege teyawunaza nuuni tasobola gi kati enkalabi bazifuumuddeyo zisejembe n'abakobo abimanyi bali omunsi abimanyi ogwanga abimanyi the only person i respect in that group is ofonopondo yalili kichali kyankwanza ufuna upundu i think he did political science but enalimuyo bagamba e, nti ekitoogo tekyazako nebaleeta baddumbo bantu <laughs> nebamunia ku mutwe nze naga ofano kyamutendako kukkiriza kumunia ku mutwe nze naganda okunyalako n'okunia ku mutwe toyinza ate if somebody ataasoma if he can direct me then what were the purpose of going to school ewange tujogayo benyondo nenkwa jona nasinywa amazina mudiro lyange ate kiki nasinywa amazina mudiro nalabye tumwebaze ku byuma byange nga agenze wo muntu amugamba am in trouble big trouble mirundi is continuing to attack me museveni is not going to include me in his neda museveni wamukubira esimu ekiro naga nti yusif what do you want from me museveni hmm. yagamba tumwebaze hmm. yusif what do you want from me <laughs> yakuba ekiro <laughs> tumwebaze nawe yaddanga kupologulamu zange bwazizanyirako nze sizanya sisonge bwamulugalo hmm. okatera emandwa nti je niyeseza akayo kali bakaliijo okuba emandwa nogite naye bwensituka bwensituse ku ttaka kyembakoze bwensituse ku ttaka mbakube okubaogola addo reconciliation i want compensation kakati ekyo mukitegedde bani kyetegeeza the ban means ministers members of parliament belonging to nrm uh, eh, those who work at the nrm secretariat from district police commanders the head of eh, intelligence organizations commanders of the army they are affected mm. all funds that have been funding the army in joint activities and the police bino bagidde bagenda mu manuvers amagye ga amerika ne gajja wano tebijja kubeerayo inisirimansofu kati waddowiddu sikuleeta naabakooba sikuleeta bali mu nsi sikuleeta ogwanga mubitekere abatabuuku fe abasoma international relations museveni mm. would prevail over these people kubanga abantu bano mbasaasira me i did mascom and i use similes eziri simple omutamivu alemera atya mukirabo kyomuntu mama omwengaanti eri omuntu aleeta kanyama omukazi omutunzi womwenga agamba nti bano batandisa okulwanira bano bagenda kumenya ntebe zange baneemufulume ate tabaddiza sente zemwanywedde <laughs> how can a drunkard remain in a bar nga bakulema okufuna nga nanyini lyo asazewo nti mugende how can a tenant remain in somebody's house how can a student who has failed to pay school fees remain at school nti nja kulyokya the americans are not telling you not to come to their eh, country what's, what, what's the hurbar over arrogance i hear people invoking a sovereignity sovereignity in this case what does sovereignty mean tuyina obwetwaze bwaffe agreed but there are two issues you have forgotten you are members of the international community we have a global village you have obligations as members of un and continental bodies the moment you violate those benchmarks kitegeeza tukyali memba mutuufu oli musiraamu ne bagamba nti tojja kuyingira muzikiti nga tofunye uzo ntya ala yantonda ndi musiramu hmm. ah, abakukuba an is intended for people not to go there mm. where do you fight to go to america so, uh, where does the question of sovereignity come you were the one who want to violate american sovereignity mm -hmm. because america has not declared a win on you america is saying you people muyenagisite muyingira muzikiti mumale kufuna buzo ati tumine yatugamba nti fe tutasigala wano tweyagala genda namwami mutugana mumumanyi obujozi bwabwe obubali mumitwe yusi aloganse abaganda batugamba nti amalala gakulembera kigu why don't you humble your selves and, it, and talk to the americans the best way would be to convene to call a retreat for ambassadors and high commissioners Diz a Deus, mas tu te gaidiu. Um. Nse ne unha. O inzo dia okutesa na kukuze bintu. Nga toso wala kukuduka jokule banja. Nga toso wala kutesa na land road wosula. Who is the better one? Land road wosula. Why do we negotiate with Rwanda? And I have several meetings with Rwanda. Why, why didn't we impose our maize on Kenya? Or use the force? why have we negotiated with kenya to allow our maize kyetuba tukola ne kwa america can you compare this to america the after sitting their money here they have invested billions in america their children have grown up in america who is the best one tutese nani the effort rwanda tuina gundi tuina nachi tutundayo chimbuli ya commodities made in rwanda mu uganda tukiita imperialism imperialism means somebody captures your brains nolowooza nti wakitalo plays a very big role nti bano abajoza abani abantu ku mitwe bwamala okuba sente mu yenadduka mbunze banjoge batwale 5 bili adduka agula ekizimbe mbwembw abakanyuke ku president office oyo mirundi tamuzaalangayo hmm. taliyo mirundi fe mu famiry yaffe temuli musiru n'abatasoma gye bali naye nalabosi basiru toyinza kuntwala mupulezidenti ofiisi kakupya five billion waddemu nakalema yagamba ajagere jantwale kuba enyondo omuntu emyaka musanvu serinyangayo kati kyembabuuza ovulwanda ok kenya is our largest trading pattern if we need before kenya i can understand all of the efforts that have been put injected normalizing relationship with rwanda why don't you, why don't you use it to talk to america using diplomatic channels so the era uh, nga bobi wine bwe yalema bakusasira bwe yalema kino echi echi na mamwa bwe kyasa makiti nito ganti enkobe ye kunami bwe kyasa makiti nito ganti omwana yalwali ekiduka no kyomusa yachipamiemu akuga gunis mwada mukuvuma bobi wine don't use it on america don't use that uh, band of abusers on america on america we use diplomats nabaga mwina kutesa has it been aina problemu zetuchita sinizi mm. oba byakorapsonbyabyasene mm. thats not mother what about those who are involved in organic uh, killing people and taking their organs kakati mmwe mwina omusango gwekongo gwazemu mm-hmm. mwina mm -hmm. organi mutta abantu nembatunda ebweru abantu bamwe asatu mubabiri ne foreigners abantu abalala kikumu atano basajonera bamwe nkaga mubabiri you have dented your image ne muisafrican committe bayinza obubagwa bamu kubaka kati dignity ya mwaze country mujanda mayini nze bargaining power ya mujanda mayini nze can anybody believe that in Museveni's government you can have a group that kills the people to extract their organs for export nga bali muserena bali ku zoom do you think if you are tried by the international criminal court america tekimanyi tebamanyimwe singa bukya kumakya america nelisti nga abantu abalina ebizimbe ebweru nebakisiga tebakuba emigono tebakuba enkoni bemwavuwaziriza notunulya omusajja akasajja nga kano olupapula lwa visioni luliwo luno abantu tebalina kebalya belya nkuta nojoyogera nogaa nti over sirings 2 billion lost in foreign job scam ngaotegereza bamajje abasoma amawulire musereza youa bewiched musereza ligenda mugga this is a time this is a very big issue that requires diplomats bagamba buuzi bwoba wakyazanga babisopa ewuwo nokyaza baminisita kabaka nakyalako ewuwo abantu weba batakyajjawo ask yourself what has gone wrong in my family maybe your wife ali aluga nti avuma abantu oba abaana bo batandika okuvuma abantu it is so searching for yourself uganda hosted two american presidents uganda hosted the queen uganda hosted pta the pope. Uh, the pope. What has gone wrong, ladies and gentlemen? kivundu kyo ekiyingidde mu uganda eneewunya nemutuuka nobbago beebweru asiki toleeta nabakooba toleeta ogwanga toleeta bali mu nsi no get senior diplomats where has the rain started, started beating us we hosted the queen we host the Pope, we host the two American presidents, uh, maybe the next person would host is God. ati mumala okhositinga abo ekyayagala ki <laughs> fe abatambula kasofuna visa ya america finished kyobola nze newandikidde american embassy nti a ah, examinimi muba advisers am not an active advisor the president created this avenue for, get, for giving me money mberewo nemotoka njina nabasekali nanoba negomesi yange nesiri mukyala wampeta <laughs> kati nolaba advisor ateina <laughs> nalugabire naye bamukwatiddeyo <laughs> advisor atambulira kukagaali naye bamwanjula ku nyimbe na mmere advisor ekoti engato zirimu emisumali gikomerera enyumba bwayoza esaati amazzi noganya olwala akafuba tayinaka alina musajja watu <laughs> obudde butuweddeko naye eh, kakati nti mbabuuza mbagamba eh. nti have you understood that they are not babba ne batwalamu america america tebayitangako you invested in america because of conducive environment you have billions of dollars invested in america as the ban one of the effects of the ban you cannot change your ownership temusobola kutunda bintu ebyo njagala obbabuulira abaana bammwe abakulidde mu america mu myaka asatu mu etaano waliwo bonna bakomawo not fit here why did you take them to europe in the first place nabaga nti bamala okutta education yawano bo ne badduka nembabuuza nti mwali mulabyeko ebigezo nga bifulumye ebya sinifu ebyayi nemulaba omwana wa minisita nti yasinze they are not here education bagitta ne badduka sente zabasomesa ne bazibba nebaleta ebitaliyo simanyi eh, abaana basobola okusoma e-, ebyemikono isevery japanese emakanika eh, enginia don't we have doctors and lawyers in japan buli kimu kyonna ne bekinoonyamu okusuma okusuma kakati tekamba buli amagezi first of all deal with the domestic problems pacify uganda eri babagobyeyo kakati ate babagobyeyo mukyajoga mukyani abantu kumitwe mukyabba mukyakolaki mukyajoga kakati nababuuzanga abantu bemujoze bemusibye mumakomera nemubba nemujoga abantu munabeera nabo kati mugenda kubeera nabo ate amerika yokka yensikankubulirekankubulire kati kwaba abali blacklisted hmm. nakubba sente nokulosinga ku board e kenya ayasama bwasami katekayo ekigere bayola muyola eh? amgeringi they are going to be maroond here eh? they are going to be convicts in uganda prison is not america only and is allies will you go to china and eat snakes this is a very serious issue for me i know the president can handle it nebo munavuma america nabagamba nempandika nakatabo nti okulonda kwa uganda mbabazi yakutereza nnyo mbabazi weyagenda mu kooti yagirayo abantu kyebatategeera yajjayo ensonga kumi akalulu ka uganda nekakoma okubeera event nekabeera process hmm. max kunyambalayo naki mu interview the way respond waliwo yagenze mu new visioning afunye 0 ku 0 interview yagifunye ate nga yevuganya yekka kakati nabakozi bategede nti tufunye kimpeneku kakati mbagamba <laughs> nti mwe what you do kyembagamba kiri kimu mm. pasifaye uganda nababuulya nembagamba nti abo babala mubani tebategeera akamegga enjovu katono nnyo enjovu akasisi kajikuba ekigu lwaki kajingira mukutu negakitakula yekuba kumutwe neyeyasa bobiwini abasiza emitwe kubanna bagamba i wrote nti museveni as adared to rules naye gwe nogamba candidate wa bobi wine candidate nomukubiraku e, e, gundi after nomination nebatyoyo emitwe gyabwe babirungi you are going to go birungi prepare yourselves hey. mwebake kubufalisa obutono muleke bakazi bamwenga mbataddemu embuto naye ate ekibi mutaka yasooka okudduka hey. Eh. saluti akuna <laughs> makenda akuna a diplomatic answer in my opinion mm. the nabacobers these people the ophonos the samkutesathey should respond to local politicians mm. this would mean three things one call your diplomats for retreat okay. bogererwemu baprofesa profesa mugezi nnyo mm. ati profesa mm. eyabagamba mutuzo 14 mm. era baddaki bagamba ti omusajja jababa tayagala mulimu nze njagala omulimu halo wekifo madamu nakalema mm. nalyokwakuti usoma kiggwe atiika abantu kutu akulira esimu akulira akakiiko olamba nakalema nibwe ŋamba nti ngufumule ku makya ajja atamidde ajja ndabawona nobona obujozi sijja nabusangako mumuli sibuddamu kakati nkugamba mm. nti abo aboogera bonna this is where you go wrong one nabagaa nti mu uganda mwina abantu abo okanehelp yon diplomacy mm. kuteesa kan be having his small problems mm. ebyo byacruption byetukita senis mm. shiraka yali president wa france he was dogged by corruption allegations mm. nyentanyawu has been erected erected with allegations of corruption, of corruption yeah. egundi ono sankos allegations of corruption mm -hmm. kakati kutesa having been the president of the general assembly mm. amanyi mm -hmm. how to deal with it, di, di, diplomats mm -hmm. Hmm. tukugamba nti people foreigners don't take seriously what you take for you tell your local population mm -hmm. no you have to appear strong but securitly you want like for example mm -hmm. why don't we build on the commission the president directed into investigating arrest detentionist and disappearances. Start with that. Get a credible woman like Bagemeire. Mm. Yes. Okay. Two, Mpugamba, mm. the potential can talk to these people, mm. the diplomats. obakutesa ina serious charges lwaki akyakolanga foreign minister neba diplomats neba mukkiriza has influence kutesa has influence toyinza gavamenti eyaliko president wa general assembly abantu bonna beyali amanyi mu foreign affairs bagwawo this is why Semogere was important to Museveni. Nti Semogere yatuzaako wano ba Christian Democrats. Mm. When the communists collapsed, the, the Christian Democrats took over. Semogere yali mukwano nnyo gwa Dr. Herman Tikowa German. Mm. Era nga Abajamani tewali wa DP wano ate agendako bweru Germany kusoma. Okay. Era omusajja yasinga okubenefitinga yali Kiwalabi. Kiwalabi yali musajja yagamba nti nebunyiza Abajamani. Mm. Yagenda mu kisiibo nga Bazungu bankonko n'okulya ddaako. Mm. waliwo wano omusajja nga muyita sewanyana nga ayono ne tikiti bbiri alinya n'agenda nabo nate nadda because of some relationship with germanis kakati kakuteesa very mm. important mm. another person you have is ayebale is your celebrated diplomat another person you have is lugunda lugunda had a clinic in america lugunda knows the american system whom do you talk to not shouting admit nti kijja nabalola stop alogance kijja nabalola oyo omusajja wereketwa commission aba european union in 2016 balicommendinga mm. like the judges mm. we shall not observe the following the next election if you don't do this and this yeah. and when you do international relations ba so much international relations tells you obuzaavaazi kanno tidikira eyo wiina mm. the point out kati ono omusajja ali abaganira kyokujja waidiri byamukama byabakama mm. refuse european union to observe elections if we don't observe election then we don't expect our money byabakama mm. give them political assistance ategeera kati omusajja ngaoyo byabakama mwalimu wadde abavuuka abali shapu webali abatalina mirimu sirwakakamba tayebwa mm. nosomanyi midi yagulu eyasuula akaofisi kukumi kukumi akaegundi olaba wandika munyuza buyuza midi mm. yagulu ali mukokakoda nga akaofisi kumi kukumi kakulema nodduka mm. withall the resources get intelligent people sintu eyepusi apaana bwe bali alugante mbade nsaba tunde ku nsonga eyo tunde ku nsonga yaffeyokubiri mzee nkugamba mbade mm, nsaba malize ensonga tunde ku nsonga eyokubiri eh, mm. nti what you do engage these people mm. museveni has contained kyemwagala okwono nono omukazi akuba abaganda buganda layotisi nagitabamu ebintu ebyo byenatya oyo omukazi akuba abantu bwomwino ngaawagera tumwine nenamugwanye yekwesi nirabamu ebintu ebyankanga singa nali mu intelligence hmm. wano baali bwekya maama wange if woman code kankunda thats why mm. not a tribalist mm. kankunda singa nasanga nalwiso maama wange baali musi naye kankunda yaŋamba nti president ali mu serious security meeting okumanya ali serious hmm. nekigongo teyagirimu namusanga atudde era ye yaŋamba tojjaako simuwuli ekigambo enyoko kyanasembayo okugamba kankunda yaŋamba muzeeyi ali mu meeting naye wandiika ku lupapula luno mu nnyukuta ennene ngimutwale museveni came out of the meeting mirundi maama oba muja nti sit there ulitoka to your mother within certain minutes commandos were deployed mm. ne bamulisiwenga mm. kati siri tribalistic naye neewuunya ebintu ebyo oyo omukazi akuba abantu muwino ngaawagira tumwine tumwine theyare hiding mumpakanye ngukube vidiyo ngukube ne recordings mm. bampaka nyina mugwanja jebekwese mm. kakati nkugandatia sebina yatoka ku road block yabahuliganisi aa sebina yitawo mumunonya wishakulia kulaije gentleman kulaije okugamba mm. is a gentleman mm. kulaije has never made any tribal statement yep. bamukube emiko kulaije bamukuba sebina nayitawo ask him dizi huliganisi tu ekyantiisa bategererawa nti omunyankole tayogera kigambo mufaliso and where they take it nga banyankole ekyokusatu mm. tambula ngaomuganda kyali kitegeeza ki <laughs> ti ekyokuna kyenatya mm. nti mu bintu byonna bye bayokya abanyalwanda mukampala temukyatunda n'abakongo lwaki omanye nti basi yali eva e rwanda baali bajokeze nateete nga bagitaddemu omuliro kakati ono omukazi asamba abantu nyewagawaga kulabako owentebe bajja mubetenta is dangerous to, to, to our relationship with others era akabukedde kakuba omukazi omunyankole omukazi afa entuŋamo omukazi omunyankole lwakitaga nti omukazi omusobozi president yavuddeyo naba nga yalagidde minisita mukwano gwosibwa yogerako no minisita kitutu owa energy nabeera nga mugamba nti abeere uh, nga betereza enyumba yaabwe yanalagira omukyala edith nakalema abeere uh, nga akwata uh, abakungu babiri okuli tulyajenda wamu n'omukulu werike nga bavunanibwa okuba nti bacurupanyiza ensimbi nyingi ezaali ezokuba nga zikola ku musajja ezokuba ngayungire mu byalo abakungu bavunanibwa okuba nno bajjanga esente ku bainvestors ezalina okuba babajjangako enguzi nibaokuba ndi kutambuza amasanyaza agalinga nokuba nga agenda mu byalo neguba nga guyimirizibwa so pulezidenti yavunnalaga nti abakungu awo baberenga bakwatibwa balunde ebbanga nga purezidenti yabasaakodda okuba ne bagobwa ah, ah. naye nga ps wa minisita ps wa minisita yali abashildinga oba nga bakugira naye essaawa yavudde kuba nagamba bakwatibweko ku nkoonabalimba batya wali kyene tuli agenda mm. bagamba nakalema naakulo mm. if you want to arrest us you must fulfill for conditions one mm. a friendly judge mzee Tamari bebavunana eh. bareka conditions eh. zino okutuukiza eh, baga tuvu mizinga milioni za dola atano fetu waziba eh hey. hey, baba gamba nakali machapati mpaka wa mtu kwa eh hey. mtu kwa ndafika hey. tunje hey. president ya gamba uh, these idiots is still breathing Ugandan air baba gamba mm. we shall vomit get us a friendly judge two mm. charge us with the fine a case that will lead to a fine not imprisonment not imprisonment otherwise we vomit and we must be granted a bail nokolimatyoyo tyamulagiddetasobola nakalema tasobola nzenkubulkino ekibaliwo kyebalese kiki kyobulabu mumagamba tribalism takola they prefer to deal uwezi waliche emugisho mm. but they are fighting to hey emukiga e, e from lukongere and most of the, those people are stealing the money who stole the 50 million mm. from Leia. Leya kakati zikankulaga wano yeah. nabaga nti waliche siwandiseeko IGG's report on, on uh, eh, eh, issues mm. alleged massive corruption at the rural electrification agents. Rea. kati. kenjagala okulaba tewali kyekiwandiseeko byonna mbimanyi kakaliki thursday march 2020 at emergence at zana kakati sawa 1220 kati 20ki 2021 kakati museveni bwe bamuzanyira waliwo ebati yeewola milliyoni za dollaes ne bajja emu ku kampuni yabakyayina emiti yaleeta mifu buginyeenya gigwa naye ngaonotuheeyo tebamukkiriza kwogera era nga ah, overall charge tuheyo tuli agenda ah, ah, mm. tuheyo yali manager era mm. ono omukazi ali commanding kakati ono omukazi amagezi ge yakola gaaliga munkugamba mm. from the 29 power lines the inspectorate of government sampled and selected six power lines that allegedly had the highest number of failures and or oh, faulty equipment kitugumu palabek and lira apala kitugumu padibe lukungu yibanda kabujogera kamwenge zo zonanfu masanyalazi mm. yibanda kazo lusherere powerline poluchiwament reference mu mm. kabale kisulu powerline mfu masindi wakibuliza nfu kakati biro byonna kati omukazi oyo yali mugezi nnyo mm. museveni gyeabatasobola bamafiya bano omukazi oyo bwategeera nti babbye bawalikye naye bantu be mm. Mm. aye gege found md innocent tokayo gwe batagala akomewo kyobala bafulumiza ekivaluwa mm. ne bakwata omusajja lutwamayinginiya nebageranga gundi yaweddeko kitutu namukwata namusiba kitutu singa wasibanze tewali tusembaali singa amagulu mawanike singa kitutu amagulu mawanike mulago nze sizanyirwako nti omusajja oyo oyo lutwama mm. yajja ewange nga bamunoonya ngaasula mu balaksi nga lwanira faamu ya kitaawe abaganya okubba ne katambulyako nze nakamuwa yasanga ndi mulwadde nnyo mm. nkubira busajja bwange esimu nebaa muweeko okukako tebajja mukwata ka emotoka yeefuula edduko lya kitutu nali mufungudde embugo I gave a found the MD innocent. Mm. In view of the findings, mm. the inspectory the inspectory of government recommends that executive director should among other things go recommending mm. one submit the deputy executive director of rea engineer godfrey kahuka walike then manager project development and management to the rea board for for appropriated on ate omukazi yekitutu mm. yabadde abawadde amabaluwa bakomewo naye kitutu bande bakomyeba namuwulidde ngaayoge omusajja amugamba kitutu the president is not happy your time is expiring mukba katambye obulire babbi nempulira ababbi aboogera <laughs> tewaliwo nasobola kuwamba gavumenti ya museveni ekyo kyaggwa kubanga mumaza bode nnamu emilliyoni yes kali keekola kukka hmm. abamilitary intelligence bagamba mbwe ekyuma kyange is a 24 hour machine russian machine link to the Russian satellite, Chukuba Moshu kwa nichibireta wa. Hmm. Then if it is true, kati eh, we have put it in <laughs> a museven. Kwa nchi sina regiment ya Putin. Bechiri. Ogondi, muenda ya hapa ganti, fite sezi ze mayendo. Hau hmm. kwa niejembe kale, <laughs> erikoda. Oba mwe erikodinga mweka. Ne, ne, uyo gambo, uyo gambo usajyo vule. Kagati ni kugamba. Hmm. Regarding advice of MC Power Networks Limited, mm. to rectify the anomaly of missing terms of reference to supervise the construction of works on the ibanda kabujogera kamwenge power line mm. up to the expiry of the defects liability authorization of change of the supply of the transformers for this construction of the masindi work recommendation namukazi mm. failure to enforce inspection bagamba walikyegwe yabadde alinwingi mm, mm. wali kye gwebagamba yeyakola bino omukazi oyo getutu yabadde amuwadde ebbaluwa akomewo n'alonda akawala kamutibwa kanaafuga bwenkuba oyo omukazi adduka n'ekyankwanzi gyali mm. kwange biko ebiri waggulu nkugamba kakati lastly in the performance of the duties as a project engineer bali kuwaliki mm. during the construction of the bagambye omu tuheyo mm. abonereze ona mutwale mu bbuli bagoba tuheyo ebbaluwa ya pulezidenti eringa tohe bagitulirako mu state house kati bafulumiza ekibaluwa ekifu nga pulezidenti amaze okugamba nti tohe yaddeyo neyingire hmm. naye bano bantu ki ababba n'amasanyalaze nkugamba hmm. nti akugamba nti submit the following contractors to, to ppda for suspension uh, eh, blacklisting amakampuni gagano mm. ms kates international limited mh power network limited ganoko namakampuni omukazi yagalisa mappi oyayigigi mm. mm. naye amagezi gomukazi onayigigi mugezi nnyo babbi efifite bwe yalabanga nga babbi emiliyoni za dola bbiri mm. sirimu sente za uganda meka obuwumbi nga nga mukaaga ngaalikomendinga nti basasula emiliyoni abiri fine that woman mm. Ah, era yabagambayabatwala mudisiplinaction si president abagamba kubasa kitutu why don't you respect your head and design are you the only ugandan ayaninginia muzaita male munauganda yebuza nti president naba nga alagidde abantu bano bakwatibwe kira badde bamba ne basigala nga webali ani abo amanyi bagajjawa amanyi bagajjawa basajja kubanga basigalawo nayogera ne walikye ne tuli agenda hmm. nibanga nti batwepankireko bayina okubebabbanga hmm. boogera abanene abalinga baasi era nti nagamba hmm. ti museveni okutuuza meeting ekyankwanzi museveni should convene a meeting in his family members ensonga neri mu famire eri munda wali muntu yenna acreatinze top of form 7 who, is not, who does not have links in the parties thats why the intimidity everybod oyo gundi yayogera mm. omukazi muloni mm. yagamba bamulimba nagamba nti kadaga yankubira essimu muka tuli kimu nange nemuka twasomerako wo <laughs> nagamba nti njagala onyambe kadaga is using erongo wisobulowa nemuka litimiteriyo mm. ababbye sente 54 billion from yesimba betonze wa museveni kakati gwe bodifendi nga tobamanyi tewali noyo kasooli we kenya mm. tewali bannakenya bagobye kasooli is a feud between the two family members omu yatira munne kino nonnatta kino mm. e, e, ebijanjalo negundi nobuwunga ebyaponye ani yabyawomu ettaka yali wa bobi wayina all of these issues the people were causing museveni trouble originated from the palace. Mm. So even if he addresses, the state house curse, mm. and leaders in Uganda leave their enemies inside the state house. Okay. tewali kintu wano kikoleddwa mm. nga abakikoze kakati ogani mulimu baki eminister is fighting to be retained in the cabinet no he was thinking help museveni don't ask him alogansi yaabwe tugula omanyi abamuwulire babagula biliyoni kumi nawulidde nga agasajja gogera mm. ti museveni has recommended to transfer jesereya back to the ministry kuba saida bumbe yali minisita we energy yakola etteeka nga lifevalinga minisita eh. yes lukwati the law governing area hmm. kakati bagala nagawulidde agabbinga googera why museveni yeewoza emiliyoni ebirala ebikumi ebyo bigalinze bizibbe era kuda mupurojekiti yemwene eh. ate byali badde bizibba singa samuweereza butambi nga bitudde hmm. nemugaga gaga agabbi abantu bangi batekabafuna esuubibawaliza eh. mu nyumba zaabwe kana akasajja kakabusenga kali kalowooza mbuke kagenda okubeerako kaagu kakubabwekakubabwekakubabwe naye kulubya ayigira kuono omanye allah yakola emitima gy'abantu hmm. omuntu alwadde sirimu n'omuteeka ku lugi lwa luugi nga yenna ebiwundu era benda mbaga ekyo kisirani kati kulibye bwatunuuliro ono atakyalina walakulibye atalituukako okuwekeka mu kanisa yabugembe kulibye atalyekwekako mu kanisa yatemwasi popula katikkiro entwala gye bamutwalamu ah, ate kankubuulire mm. gwotegerera nti katikkiro agenda yesanyulyo mayiga ah, ah. eh. tuva ku kyalo kyewakyosanyuka nze mayiga kyansanyusaako hmm. ebintu byabikola ngaabyagaze hmm. yakanga bazengalabi mu kibuga nalabajja abaana batonga bagisuluya ngalabiyokangabaddebweti mukibuga oba yani oba sekabaka kiyalina abakazi abangi ogamugulamu engalabi mayega naddira empologoma nakituusa ekifaani kyabikira maria ate nga eri eno mutwekobe ekunamidde eno mpologoma ginewaayo ewe mm. wotegerera ugundi inginiya okumugoba emengo namugamba inginiya mm. mukodomi wange namugamba kwata ekyabukiddamu nokibaddire nga basoseka ebiwandiiko wansi eno basenseka mubbi kwata ekiti kyabwe ekikanyika obaviiri kati mayega balukooti kasolaba bulukooti obwo mm. mayega yagenze kalukooti kagamba kabaka waffe mutuwe tumwejjanjabire naye nokaga nti suula wekikubya tekalina tekalina <laughs> eh, enjofa eremerwa abantu kasi tolaba bulukanzu obwo mm. obuyina ekanzu esa ebikwaso <laughs> mayiga bwategese butegese mayiga maye mayiga kibugenda omukola bwategese okwesuula mu lugudo konvu yamayiga etomereko kamu mm. olabe mayiga mayiga aweeyo ddamula yeddira ewakola ebi ate kati buyinza omugaa kati mayiga namala omayiga oganda tefuibwa kulogiki mm. kati mayiga namalawayo eddagala mukati bugamba amaze omuwa obutwa kati agenda nakolayo nze nakolayo nebaŋambu ekisooka mm. oba oyisiŋanya nowekitiibwa otula ku ekyanibuli lwobanga omaliza program sabasajja kabaka lwaki mange tawangaala nembugamba mu salize wano nti kulya kabaka pemi